variedade de peixe gigante né, aí. você vê uma borda assim diferente. É. Você pedra. já pode ir que é um sapato, é uma garrafa pet, um Não, mãe.